سيدنا الذين عمل قائم على منتخب منتخب بتاع الوطن هو عمل مثلا ضرب بالنسبه لي 10 لقاءات السنه السنه دي يوزعها على المحافظات فبالتالي بياخد جدول يبعت المدارس يبعت محتوى محاضرة عشان الناس اللي مهتمة بالموضوع دوت هي تبقى مهتمة إن هي تحضر أو المدرس أو في المدرسة أو الهيئة اللي هي تبعت الناس دي تشوف مين اللي هيقدر يستفيد من المحاضرات دي وبالتالي يقدر ان هو ياخد يدق عليهم كل يوم يعني كل ما جيت بتسوي يدق عليك ما في جدول ثابت اقصد انه يتصل يعني يتصل عليهم دائما ولا لا يكون في جدول ثابت للاكتيفيتي للجماعيه لا ملتقى الاسر ولا التدريب؟ عشان احنا شفنا التدريب برضو زي ما وضحنا احنا بيبقى عندنا تكنيك من مثلا زي سوق ثابت مش زي مراكز التدريب ده حاجه ثابته لكن بيبقى عندنا مثلا آه، يوم رياضات منحنى آه، لقاء هو اسمه الايقاف مره واحده بس في المدرسه والمدرسه بس دي بتبقى خلاص يوم واحد بيتعمل يعني خلاص بنحدد يوم نكلمهم يجي في اليوم ده لكن مراكز التدريب مستمره مثلا في وقت الدراسه وعن اليومين الاسم واحدة اللي يساوي طول فترة الدراسة عنده التلية تشغيل طول فترة الدراسة برنامج زي سوق